Молодые пацаны стали делать себе тачки с приподнятым бакинским передком. Мне очень понравилось это выражение «бакинский передок». Так вот, бакинский передок делался Salam aleykum qardaşlar. Necəsiz, nə var, nə yox? İnşallah yaxşı olasınız. Mən Elvin Nurumuz Xudaverciyev, Driftkar M3. Bunun hamısını bilirsiniz. Bunu dəyməli yer inciləməyə dəyməz. Bununla sizə qəşən sürüşlər göstərərəm. Allahın köməyi ilə. Ayağımız pedalda əsərsə belə qazın üstündə. Amma ayağımızı qazan çəkmirik. I got it with you.